deux espèce de fils de pute, toi. Mais c'est de la merde Mais dis de merde Mais C'est vrai Ce qu'il est contre Salut à tous. Aujourd'hui, je vais jouer à Cyberpunk 2077 sur PC. Remets ça dans vos gueules. c'est sûr Je paye prendre du bois Formidable <laughs> Des ta vrai des le mal par le tu perds des...